नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू क्यानभामा हामीले लोगो चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ तपाईँले चाहिँ लोगो चाहिँ दुई तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ कस्टमाइज साइज आफ्नै डिजाइन हुन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ टेम्प्लेट मिलाएर हुन्छ सुरुमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि टेम्प्लेट युज गरेर चाहिँ कस्तो कस्तो लोगोहरू क्यानभामा चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ हामीले सर्चमा गएर यहाँतिर लोगो भनेर टाइप गर्छौँ र लोगो टाइप गर्ने बित्तिकै सर्कल लोगो गेमिङ लोगो धेरै लोगोहरू आउँछ सो एउटामा टाइप गर्नुहोस् र यहाँबाट भित्र जानुहोस् तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट लोगोहरू चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर किन्नुपर्ने प्रो पनि छ र अर्को भनेको चाहिँ फ्रीमा नि छ सो फ्रीमा पनि एकदम राम्रो राम्रो लोगोहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो यो यो चाहिँ गेमिङको लागि एकदम राम्रो हुन्छ यो छ यो छ यो छ यो छ यो छ धेरै लोगोहरू छ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस् र आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ मिल्ने लोगो चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो ब्रान्ड कलर अनुसार जस्तै कि मेरो ब्रान्ड कलर ब्ल्याक छ भने तपाईँले ब्ल्याकमा खिच्नुहोस् र यहाँतिर तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ इङ्ग्लिस भनेर चुज गर्छु र एप्लाई फिल्टर गर्ने बित्तिकै म्याक्सिमम् यसरी ब्ल्याक कलरको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो फ्री लोगोहरू धेरै छन् सो तपाईँलाई आफ्नो बिजनेसलाई हुने गरी लोगो चाहिँ कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो छ यो छ सो डिफ्रेन्ट लोगोहरू छ तपाईँले चाहिँ चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मेरो चाहिँ आफ्नो के छ ग्याजेट्सको चाहिँ मेरो बिजनेस छ र मैले चाहिँ लोगो बनाउनु पर्ने छ भने मैले यहाँतिर ग्याजेट्स भनेर चाहिँ मैले लेख्न सक्छु र यो लेख्ने बित्तिकै केही लोगोहरू आएछ सो जस्तो कि यो लोगो चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ यो लोगो ठिकै छ सो हामीले यसलाई चाहिँ हेर्छौँ सो हामीले यहाँतिर चाहिँ आफ्नो बिजनेसको नाम जस्तो कि मेरो बिजनेसको नाम मार्ट ग्याजेट्स हो भने ग्याजेट्स हो भने मैले यसरी मार्ट ग्याजेट्स भनेर लेख्न सक्छु र यहाँतिर तपाईँले कलर पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मलाई व्हाइट कलर चाहियो भने यसरी वाइट कलरमा हाल्न सक्छु अथवा डिफ्रेन्ट कलरहरू छ तपाईँले यसबाट कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आई ड्रपर युज गरेर पनि तपाईँले कुन कलर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँले त्यो कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि रेड कलर नै चुज गर्छु सो एकदम एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ र हामीले यो लोगोलाई चाहिँ क्रप पनि गर्न सक्छौँ यसरी यति मात्र चाह्यो भने हामीले यति क्रप पनि गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँलाई योभन्दा बढी चाह्यो भने तपाईँले यसरी रिटर्न ब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो क्रप भन्ने एउटा नयाँ फिचर चाहिँ आज हामीले थाहा पायौँ र हाम्रो लोगो चाहिँ यसरी बन्छ र तपाईँलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स चाहिँ सर्कल चाहिँ हालिराख्नु भनेर म चाहिँ सो सर्कल हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा रेन्ज हुन्छ जस्तै कि फेसबुकमा हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै यो सर्कलभित्रै हामीले लोगो हाल्यो भने पछि चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ मिलाउन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ यो सर्कललाई चाहिँ म ब्याक गर्छु यहाँतिर टेक्स्टलाई चाहिँ म ब्ल्याक नै गर्छु सो यो सर्कलभित्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो लोगो चाहिँ हाल्नुभयो भने पछि तपाईँले कुनै सोसियल मिडियामा चाहिँ हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि प्रोफाइलमा चाहिँ एउटा सर्कल तरिकाले चाहिँ तपाईँको लोगो चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुने भएकोले चाहिँ एकदमै काम लाग्छ तपाईँ यो ब्ल्याक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तर सोसियल मिडियामा हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो सर्कल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा टेम्प्लेट जस्तै कि मेरो गेमिङको लागि छ भने मैले गेमिङको लागि यसरी सर्च गर्छु र मलाई अहिले राम्रो लागेको भनेको यो छ सो मैले यो डाइरेक्टली यसरी चुज गरेँ भने डाइरेक्टली आउँछ तपाईँले यो लोगो चाहिँ अलिकति आफ्नो ब्रान्डको नाम जस्तो जस्तै कि मेरो राजीव ख्याजु छ भने मैले राजीव ख्याजु भनेर लेख्छु सो आफैले गरिदिन्छ र यहाँतिर गेमिङ फ्राइडे भनेर लेख्छु फ्राइडे र तपाईँले चाहिँ आफ्नै यसरी कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मलाई यसमा चाहिँ यो कलर चाहिएन भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसरी कलर यसरी टेक्स्टको मात्र कलर यसरी चुज गर्न सक्छु र तपाईँले यहाँबाट चाहिँ फ्लिप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले टेक्स्ट मन परेन भने तपाईँले टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो लोगो चाहिँ एकदम राम्रो देखेको छ सो यो लोगो चाहिँ एकदम राम्रो छ सो तपाईँले पनि यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू एउटा कस्टमाइज लोगो बनाउँछौँ कस्टमाइज लोगो चाहिँ हामीले कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मलाई मन परेको एउटा एलिमेन्ट्स लिन्छु जस्तै कि मैले इयरपडको लागि बनाउँदैछु भने इयरपड लिन्छु यसलाई हल्का सानो गरिदिन्छौँ र तपाईँले सर्कल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्डबाट नि डाइरेक्टली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँतिर टेक्स्ट लिन्छु र टेक्स्टमा चाहिँ म एमएआरटी मार्ट इयरपड भनेर लेखिदिन्छु र टेक्स्टलाई चाहिँ म बोल्ड गरिदिन्छु एकदम सिम्पल लोगो छ र लोगो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सकेसम्म सिम्पल बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ म सुझाव दिन्छु सो तपाईँले चाहिँ लोगो एकदम कम्प्लेक्स बनाउने होइन कि तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुने गरी लोगो चाहिँ सिम्पल तरिकाले बनाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के एरो पनि हाल्छौँ फ्लिप गरिदिन्छौँ यसरी र हाम्रो लोगो चाहिँ तयार भएको छ सो अहिले चाहिँ मैले सिम्पल लोगो इयरपडको बनाएको छु सो तपाईँले पनि आफ्नो बिजनेस छ भने अथवा तपाईँको आफ्नै गेमिङ च्यानल अथवा युट्युब च्यानलमा लोगो बनाउनु छ भने तपाईँले यसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye